はい皆さんこんにちはこんにちは今日はですねあのペトロマックスを購入しましたので、はい、その初めての火入れをしようと思いますはいまあ、ペトロマックスをですね、うん、あの検討しているいやペトロマックスを検討してるとは言ってないね、うん、それらしいことを匂わせてはいたんだけどだよね、うん、まあ、そのペトロマックスを購入するにあたって、以前ねあの何だったかな なんかの動画であランタン買いましたキャプテンスタッグのそうそうそうそうそうそうそう、キャプテンスタッグの前の動画で、ランタンを考えてますっていうので、まああの明るいやつ、うん、そうそうそうそうそう <laughs> めちゃくちゃ明るいのを検討してますっていう話でですね、まあ、その時すでに注文してたのかなしてないする前だったの違う違うその時は私にもまだ言ってなかったのあったのそう言ってなくって、 であれは本当の反応だったからあの動画はね、もういいってって言ったじゃんあそうそうそうそうそう、それはもうほんその時は全然こういう話をしてなくって、うん、でその後日、うん、まあそのすぐじゃなくってね、うん、まあちょっとあの間を空けて、まあそうまあ言ったじゃんみたいな、で俺まあ検討してるのがあるんだけど、どうかなって言ってきて、 でいくらぐらいだと思うっていろいろ話をしてる中でね <laughs> いくらぐらいまあいくらぐらいだと思うって言われたから、うん、へえフィアハンドが67000円ってだったよね、聞いてたから、まあ高いっていうぐらいだからまあそれよりは上だろうなと思って、うん、1万って言ったの1万ぐらいって言ったら、びっくりするような答えが返ってきて、いや 3万って言い出して「 <laughs> バカじゃないの?」っつって「何考えてんのそんなの買えるわけないじゃん」って言ってたの、最初はねでも全くそんなの買う気にも慣れてないしまたバカなこと言い出したって思ってたんだけど、やっぱり夏のキャンプって私たちま初めてなんですよね、今年が。でやっぱり料理を作ったりとかする中で、まあ、食べてる途中に虫が入ったりとか、もうやっぱさそうなるとさ 気持ちがなえるじゃん、うん、そうねそうでやっぱり虫対策はもうできる限りしなきゃなって思ってて、うん、ペトロマックスのプレゼンを私に、そうずっと繰り返し言うわけですよ、で私は洗脳されていくわけですよ <laughs> で、まあ、やっぱりいろいろ考えて、まあ、一生ものだよっていうことで購入することにしました。はい でまあ購入するにあたって、うん、まあいろいろねあのー、どういう価格帯で売られているのか、うん、本来今このキャンプブームになる前ですね、うん2万8,000円ぐらいああそうなんだ、うん、で、まあ、2万8,000円ぐらいだけどこの間お店に書いてあったの3万って書いてなかったっけああもうその時もちゃんともう考えてなかったもんねまさか買うと思ってなかったからねなんか言ってたもんね、うん、まあ、2万8,000円から3万ぐらいの値段で書いてあるんですよね、うん で昔はアマゾンでも普通に買えてたみたい、うん、ちょっと前まではね、うん、でも今も全然あのブームで価格が高騰して、うん、あのメルカリとか、ヤフオクとか、もう5万6万当たり前、もうすごいんですよ、でそんなんさすがに買えないよ、ということでね私一生懸命調べたんですよね、はい でどうにかねあの個人輸入の路線で考えてて、うん、もう個人輸入自体あの過去結構してるんですよ、うん、あのプロテイン買ったりね、うん、ななんやかんやあの外国での購入はしてて、まあそれほどね抵抗はないんですけど、まあアメリカのアマゾンで見たりとか、まあドイツとかオーストラリアとかね、あのいろいろ調べました、はい、でもどこもやっぱり品切れで、で本家のあのサイトでもやっぱりないということでですね、 まあうんまあ、どこもないのかなと思って、まあ、ずっと調べてて、うん、でバイマっていうアプリがあるんですよね。うん、でそこであの正規のルートっていうか正規のショップのを取り寄せてもらう感じ、うん、まあ、だからあの個人輸入代行みたいな感じかな、でしてもらって結果的にいくらだったっけ3万6 0あ3万6千か、まあ、送料込みで3万6 0円っていう値段でしたね。 まあそれでもヤフオクとかで買うよりは全然安いんですよで残りが2個だったっけいやえっとね一応その最近は数が足りてきてるのか分かんないですけど、うん、まあ3万3万6000で僕が購入した何日後かにちょっと値上がりしたんですよ、うんうん、だったよね2000円ぐらいねいや2000円はしてな1000円か1500円ぐらいえ届くうんだったの、うん であの一応今んとこまだ在庫があるっぽいあでその時はなかったんだよ言ったよねその時はさだからその時はなかったんだよだから今見たらまた在庫を確認できてますので、うん、まあ、検討くださいませって言ってコメントがあるわけ、うん、その問い合わせ問い合わせをしてる人がやっぱりいてさ、うんうんうん、今の時期でもさ、うん、なんか俺の時はまあその あの他のいろんな人もやっぱり買い付けてるから、うん、そのタイミングによってはありませんよっていう回答をもらったのね、うん、うん、そうそう、うん、だってそれで急がせたんだもん私にそうそうそう <laughs> めっちゃ <laughs> なんかめっちゃ怒ってるやん <laughs> まあだからなんだかんだで、あのその送料込みで3万6,000円っていう値段でね、まあ、購入できたわけなんですけど、まあかれこれ注文したのがさかのぼること今から1か月前なんですよね。 でそれから注文して、まあ、向こうから発送して、うん、やっぱコロナの影響でね、うん、あの航空便が数が激減しているということで、うん、まあ、だいぶ遅れましたはい時間かかったね、まあ、1か月経ってねようやく、まあ、届いたわけなんですけど、はい、まあ、箱が <laughs> ちょっとあの穴が開いてるっていう、多分外国洗いか投げたんだろうね長旅してきたなっていう感じだよね、そうそうそれなりにね段ボールもダメージを受けてましたわうん まあということで、はい、もうちょっと長くなりましたけど、はい、まあざっくりせっかくなんでちょっと開封の方ね、うん、していこうと思います。はいはい、でですねあのまずペトロマックスを購入するにあたってあのいくつかねあの買ったものがあるんですよフィルターファンネルあのコールマンの灯油を入れるものですね、うんうん まあ、よく見るこれですねこれはあの継ぎすぎを防止してくれるんだってねあそうなんだうんなんだってこういっぱい入れて中身が満タンになったらもう入らないで中で止まるんだってああそうなの、うん、結構優れものなんですよで次ですねちょっとあのアマゾンで安くてね評判のいいマントルがあったので買ってみましたまあ純正のやつ高いので まあ、これが良ければですね、まあ、これであの使っていこうと思います代用ってやつですね、うん、はいじゃあそれでは早速開けます足がかゆいそう、まあ、この付属品ですねとあとアルコール用の入れ物とジョゴあジョゴもついてるうん一応ついてるでじゃじーンと すごい迫力ふーって何それね、 <laughs> なんですぐふーっていうのなんなんそのふーっていつも言うよね本当だねもうすごい光沢だよね、うん、で今回まあ購入者のご覧の通りニッケルですねであの正規のねスタンスリーっていう売られてるのが日本の一応正規品と言われているものでそれは後ろにねあのスター障子の シールが貼ってあるんだってだこれは貼ってませんそこで買ってないから、うん、もう外国から直だからさドイツからはるばる来たペトロマックスになりますでまずはねあの中のものを取ろうと思いますここを緩めてヘッドカバーを取ります私がいない方がいいじゃんなんでなんかいらないものが入ってるとそっちに目がいくいやいいよいいて 並べててヘッドカバーを取りましたで次はね次はですねインナーチムニーこれですねインナーチムニーインナーチムニーで何度も言うの何度もいらない忘れないようにあこれかセラミックノズルとガスチャンバー初めて見た動画ではめっちゃ見るんだけどさ他の方のセラミックノズルとガスチャンバーねここが緩むと炎上するんだって 火事になるらしい毎回じゃあ確認しなきゃいけないってことだねうんそうでこれは純正純正マントルが2枚ですねこれはじゃあ置いとってでこれは取扱説明書的なでこのピンク色のこれを取らないでそのまま火をつける人がいるので、えー、これはもうパパキみたいな 事故防止のものね、うん、でここのホヤを取ってあ薄っホヤガラス本当だで下にももう1枚ねもう1枚というかもう1つありますよしこれで OK、うん、これで OK ですちょっとこのね中にスパナが入ってるんですけどここのジェネレーターっていうんですけど、うん、これなんかがね緩んでても炎上の原因になるんだって、うん その炎上っていうのまだ経験してないかわかんないんだけどさ。これね、レンチ。レンチと、あ、これ、あの、ニードルの中のゴミを取るやつですね。ほっそ。 <laughs> ほら、うん、ちょっと見えないな、これは。ねえ。うん、あ、見えるか。今だね。うん。ああ、パッ、パッキンと、なんかいろいろ入ってます。じゃあまず、ここのね、ジェネレーターを閉めます。はい。 一応結構閉まってるね次は上のニップルですね、はい、であのー、真ん中に細い、うん、細いこの見えるかなほらワイヤーああカメラには映らないこれ見えないかもね、うん、これがあ出てないのを確認して、うん、ここを閉めますねあ閉まってる閉まってる、はい、そしたらあのホヤガラスを入れます 一応このペトロマックスをそっちに向けよう、うん、そしたらこのチムニーですね、うん、インナーチムニーを入れる前に、うん、まあ、先ほどね確認したここが閉まってるか、ここが緩んでても炎上の原因になるんだって、そしてここの隙間がちょうどここに書いてあるねあこれ500だから大体ここの ここの幅ぐらいのこれをここで調整するらしいわピンが出てないのを確認してこんぐらいあ今ちょうどだで高さが合ってなかったら、ここを緩めて、うん、こいつを上下さして調整するんだって、そしたらえっとまあ普通このヘッドカバーをつけて、うん あのプレヒートって余熱をするんですけど、うん、ヘッドカバーをつけないでやる人もいるらしいんですよ、うん、なぜかって言ったらあのここの上がね焼けるらしいね変色してくるんだってだからそれちょっと嫌だから、うん、あのうちはつけないでやってみようかな、はい、もう最初から、であのここのさっきのここにマントルをね結びつけますね、はい、で今回は純正じゃなくてこの代用っていうマントルを使います お2枚入りうんでちゃんと結ばないと落ちたりするんだってねで抜けないか一応確認、うん、なんかちょっと抜けそうなんだけど大丈夫かなまあ大丈夫でしょう あ、取扱説明書で一応、日本語で載ってるじゃん。これに。今今気づいた。ここに思いっきり書いてある。取扱説明書って。日本語じゃなくな日本語である、うん、あるね、うん、じゃあえっととりあえずじゃあマントルはつけました、うん、でえっとね今回ちょっと新しいやり方でやるんで、うん 普通だとねあの圧力をかけて、うん、この余熱ーっていうところであの余熱をしてでそれであのこっちをゆっくりね回して火を飛ばすんですけど、うん、今回はうちはアルコールでまず余熱をしてますね、はい、アルコールで余熱をして余熱をしながらあの火が消えそうになって、うん、でその時にあのタンクの圧を上げていって、から火をつけるっていう、 やり方、はい、ちょっとだから違うんですよそうなんだ、うん、なんかあのこのペトロマックスに優しいんじゃないかって言われてるやり方で、うん、あのいろいろ見たらね外国の人がたまにそうやってるのを見かけるのよねああそうなんだ、ね、うん、ちょっとそれでやってみようと思います、はい、こっちもあの圧力計は、まあ、開いておきますねで燃料はここから入れます、うん、見えてる、うん、これが3分の1 ちよりちょっと多いかなっていうぐらい入ってたまあとりあえずでも入れてみようか、うん、あんまり燃料が少ないとポンピングが大変になるみたいだからさで蓋を閉めます、はいで下にするとピンがへっこんでもう本来ならね あの余熱をしてる段階でこれを回すと、うん、あのまあつくんですけど、うん、最初から下に回しておきます。うん、あそうなんだ。うん。いや全然もうやり方が違うの。あう、ね、ちょっと、うん、新しいやり方っていうか最近見たいやり方。うん。そう楽なやり方。あもういいようん、楽なやり方ね。うん。はこれで。で余熱アルコールをあそこに入れてアルコール皿があるじゃん。れ？ほらちっちゃいさ皿があるでしょあそこに。 なんかお尻みたいな形の、うんうん、あそこにアルコールを入れて余熱をして、うん、でそのアルコールが終わる燃え尽きる直前にここで圧をかけると、ゆっくり火が灯っていくんだって前回買ったこのロマンの道具ですね、うん、こちらに入れますこっからこっから入れるんだって では火つけますね、はい、どうついたえついてないよあああついてるついてるついてるねマントルも燃えるはずなんだけどなあついてるあ大丈夫怖いね ああ、燃えた燃えた。マントルがほら。どうしよう、プレヒート2回しようかな。1回しようかな。来た来た来たすごいすごい。怖いから2回しようか、プレヒート。うん、おお。あ、これさ、家の中でやってる人がいたよ。うん、かすごいよね。怖いよね。うん だからそう思ってさ、そ外でやろうかなと思って。家の中はちょっと怖いわ。 よし2回目ね、はい、どううんまだついてるそしたらもう消えそうだからここの圧力のネジを締めて、うん ポンピングをしてみるね、はい、ロックを外してん下だよねなんかシュリシュリてる今あ来た来た来た これで合ってんの合ってんのうん合ってるでこれで安定するまでだってああそうなんだ、うん、どう結構力いるいや全然あそうなの、うん、動画ではさ60回ぐらいするんでしょうんいや動画でやってまあ普通は最終的には60回ぐらいああそうなんだ、うんおお 香がすごいねやっぱここでやるんだね こやっぱでも空気入れやった方が早いわあそうなんだうんで今回あ今喋って大丈夫はいいいよ今回うちが使っているマントルはなんか純正品に比べると若干白身が強いんだってね あそうなんだうんお圧力が上がってきた中いに周りが暗くなったああ明るいからでしょ、うん 結構ゆっくりしても大丈夫なんだねよしあすごい見て完全に上がったこんぐらいちょっと赤目盛りにはちょっと前 と見えにくいかもねメモリのちょっと前まで、まあ、ポンピングしましたすごいもうちょっとしたら安定するかも 幅をつけますね、はい、ちょっと暑いから手袋をして。 しゃすごいうまくいったねあできたでかの違いあ兄貴 <laughs> あ兄貴と子分すげえすげえないいね なんか思ってた以上にちょっと感動してる自分がいる <laughs> ちょっと勝ってよかったと思ってる、うん、なんかすごいなと思ってすごいよねまあこれはもう本当のロマンだよこれはもう本当のロマンマジでしかもメンテナンスをすれば一生ものだからさ高いけどまあ本当に一生ものって考えると安いみたいな、うんまあ、一生使うんだったらね、うん まあいろいろそのやっぱり手間暇かかるけどさ、うん、やっぱりそこってこう思い入れ的なもう完全に変わってくるさ、うん、長く扱えば扱うほど愛着も湧いてくるしいやこれはでもいい買い物をしたわ確かに出す時は高いなって感じるけど、 まあ、今ここでこのぐらいわーって思うぐらいだから、うん、なんかキャンプ場に行って実際使ってみたらもっと感じるんだろうなって思う、うん、いいねこれをまたこれでぶら下げるんだよ、うん、すごいなんか漁師さんとか使ってたらしいねあそうなん昔はうん漁師とかの魚釣りに持って行ったりとかさすげえわかる まあやっぱり上がちょっとヘッドカバーが焼けてきたね色がそう多分今すごい熱持ってるここあやっぱりこれもうあれ買った方がいいね帽子ね帽子必要じゃないまだいいよまだいいのだって帽子も必要8000円でしょうんまあ、もちろん見た目はかっこいいかもしんないけどその存在感が増すよね いやすげえめっちゃかっこいいなんか癒されるよねうん癒し癒しだよね、うん、明かりがねあったかいっていうのはよくね、うん、書いてあるのよ癒されるまたブラスのあの金色も真鍮もかっこいいんだけど、うん、このニップルが俺すごい好きでさ、まあ、今回これにしたんだけど まあ、正解だったかなまあどっちにするかはもう自己満なんだけどね、うん、だよね好みだしね、うん、いやこれはいいよ何度いいよって言ったかわかんないけど、実際本当見たらいいよねいいよ <laughs> かっこいいねしかもあのすごい最初大変だって思ってたから、火のつけ方が。 まあ、今回のやり方でもう毎回できるんだったら多分できるよね手順さえ覚えれば、うん、手順はね、うん、なんとただアルコール入れて火つけるだけでまあね冬場はやっぱり2回だって余熱はああそうなんだ、うん、冬は2回した方がいいみたいまあだから今回心配だったから2回したけど、うん、あじゃあ夏場は1回でいい、ね、1回でもいいって書いてはあった な会見はあったっていうか1回でいいって言う人もいるけど心配だった2回炎上するのはもう大概余熱不足なんだってあそうなんだ、うん、じゃあやってた方がいいよね、うん、じゃあ行って、うん、はいそしたらねあのー、一通りちょっと楽しんだので、はい、まあこれであの火入れを終わりたいと思います、はい で消化してますね、うん、で消化の時はここねここのあの圧力計の横に調整用のバルブがあるんですけど、うん、ここで圧を抜いてあげます、はい、すると消えていくんだって、うん、ゆっくり抜いていくね、はいどんな音が本当だもう全部今切ったの いや今ちょっとずつ抜けてる、うん、なんかすごい優しいなあーすごい ねすげえっていう感じであとはまあ冷えるのを待つとじゃあはいということでですね、うん、あの初めてのペトロマックスの火入れだったんですけど、はい、どうだったでしょうかもう私は感動という言葉しか出てこない <laughs> 買ってよかったよかったよねよかったよねまあ、うん、そのうんそうだね3万6,000っていう金額は本当に大きいし、うん これに3万6,000かけるのって思うけど、うん、でもキャンプ好きな人には、あってもいいんじゃないかなってちょっと思ってしまった。うんね、本当に虫を寄せてくれるっていうのもあるけど、うん、なんかすごいロマンが詰まってるわ癒されるよね、うん、癒しだこれははいまあお大人の楽しみっていうか本当にもうアウトドアのなんだろう、うん、 なんかもうななんだろうね <laughs> なんて言っていいか分からないだってまあ私たちさもさだっていつもさ全てが安いもので抑えてきたよ、うん、いやこれに関しては、うん、あの全然金額は安くないけど、うん、長く使うから、買ったんだもんねそうそうそう、だもんね、うん、長く使えるのはあの高くても買えます、うちはねそうだね、うん、まあ何にしろそうだねそうだから僕が使ってる財布も6万円したんですけど、もうかれこれ8年ぐらい使ってるんですよ、まあこの先全然買える予定もないから、 まあ、その6万円が高いか安いかって考えるとね、うん、まあ、ちょっと人それぞれあの考えはあると思うんですけど、まあ、今回のものに関しても本当にそうかなって思う。そうだね、うんまあ故障が多かったりとか、その当たり外れが多少あるのかもわかんないけど、まあ、今後ねね、使っていかないと分かんない、ね、かんないからさ、うん、まあでもさっきも言ったように、うん、さあのノズルとねガスチャンバーはもう消耗品だから、うん、とりあえずもう予備を買いましょう、うん であとこのあの帽子ねそれはまだいいわ帽子はそれはまだいいまだいいに、うん、 <laughs> まだいい、うん、まだいい、うん <laughs> はい、ということで、はい、あの今回の動画が良かったらですねいいねとあとチャンネル登録の方よろしくお願いしますそれではまた次の動画で会いましょうバイバイバイバイ暑いまた結構暑い暑い暑いあ本当だ、うん、暑い いいねあとは灯油戻さないといけないこっちのカンカンに